サラダおお 皆さんおはようじゃあまずゆかの友達、かすみがまずありえないことがありまして <laughs> そうあのちなみにちなみにすごい韓国も好きで、うん、BTS も好きなのにアーミーなんですアーミーなんですけどまだジャジャン麺を食べたことない初めて見たもんね、うん、そうねななんで食べてないんですか日本 のみんな食べるのかな <laughs> 食べてない人見たことないもん周りに見たことあるか、うん、えー、やばいねあの茶だめも食べてないのに、うん、BTS 好きって言わないでほしいね <laughs> かずみが、うん、茶だめとちゃんぽんも、うん、タンスユンも一、1回も食べてない、えでもそうなの、うん、だからすごい暴走です <laughs> 暴走宝石宝石いろんな宝石よかった今まで 그래서 참을 수가 없잖아요 일단 이런 안 먹어본 사람 찾기 힘들어서 짜장면이랑 짬뽕 탕수육을 처음 먹어보는 일본 여자의 반응을 한번 보도록 하겠습니다 자 맞아 너こ 짬뽕 짜장면과 너 오토상 가스키 같다 너 백종원 너 아~ 아~ 見たことある見たことある見たことある当たり前やろ BTS の好きだからそれこれどこで日本で食べられるんだろう本当にごめんなさい ごめんなさい清久保行ったら食べれるかこの店があるわあそうなのおおどうして食べてないんサラダあのおえこれ何これあれすよ酢豚みたいなやつ昨日ラムが食べてたやつおこれはかけるあプンモギやチンモギや 通こういうのあのレモン絞っていいいいのやつ日本の違う違う違う違うちょっと違うけどね <laughs> チキンをソースでつけて食べるちゃんぽん炭水分うわすごいじゃんこれよく見るよねこのシーン <laughs> このシーンよく見るよねこうやって混ぜてるこの銀の端でねテレビでいつも見れるじゃん、うん、でも食べたいとか思ってないのいや思う思う思うなんで行かなかったの今まで えっとそれでもアミなのそこまそこまでああえ貝も入ってるのそうああえー、おおめっちゃ美味しそうこれじゃあ分먹기는어떻ですかえええつけるそうそう注目当たりだよ当たり当たり何の昨日かけてたもんね <laughs> 昨日かけてたもん 美味しそう食べてみますかいいんですかはいじゃあ、えー、ちょっとから食べてみたら、はい、いただきますはいおおないもんいないもんうんうんうん思ってた味どうあんかけ焼きそばうん、ああめっちゃ美味 っけしょちゃんしょちゃんっていう味がさ甘くないかと思った甘くて美味しいそうなの辛いのかと思ったこれがアレンが好きなそれですよ本物のアーミーになった気持ち <laughs> 美味しいじゃあじゃ次、ちゃんぽんパッてくるかもしれないからね気をつけてねまずスープスープねスープ飲みたいちょっとちょっとちょっと待って辛さで大丈夫香り大丈夫辛いとかではないようん あおおけあ結構辛い <laughs> 味めちゃくちゃ美味しいどっちも食べたい人多いからなんか半々とかで売ってるそう確かに前の売り方 <laughs> それがちゃんちゃんみょんっていうちゃんちゃんみょんちゃんちゃんみょんちゃんちゃみょんなんちゃんちゃみょんちゃんちゃんみょんうんうん辛いあ結構辛いでもいい辛さやろうん これでもすすると結構辛もうってなるねこれ普通に韓国人はってやるのああすごいそれはか辛いのすごいでも辛いの無理な人だからすこれあんまちゃんも好きだね辛いやっぱスープ美味しい日本にこういうのあるああないね韓国はねいつも悩みがあるのよ、うん、今日茶だめを食べるかちゃんぽんを食べるかかすみの選択はえー、今日もし1個だあ茶だめは 食べやすいよねうんもうこれなんかいつでも食べれるいつのタイミングでも食べれるパパは、うん、じゃじゃん麺派で、うん、ママはちゃんぽん派そうそうそうそうママ、がちゃんぽん派そう確かに確かにさあエキスがめっちゃ韓国っぽい料理じゃあこれねじゃあいきますかはいそうそうそうそこらいだけあどれがいいあどれがいいうん あこれはもう間違いないうん間違いなく美味しいじゃあこれを、うん、でと一緒に食べてああこれか、うん、BTS がやってるそうそうそうこれかだったっけ昨日一緒に食べてたうんじゃあエムと一緒なうんうんうんうんうんうんうん美味しいうん甘酸っぱいんだ、これ美味しいでもまさに酢豚だね、ああ なんか予想してた味と違ったやっぱりジャージ麺ゆかはどっち派シかなおお海鮮がすごい好きこれね、美味しかったうんうん何つけても美味しいねうんすごいこれもついてくるのそうそうそうこれタムジタカンすごい生の玉ねぎを切ってそれをチュンちゃんとこの濃い ついてくるすごいこの麺が美味しいもちもちでうんうんうん韓国って太麺多いからああいう一蘭みたいなのにみんな惹かれるの初めてだいきなり一蘭が有名になって観光客の方たちで並ぶようになっちゃって、うん、食べれなくなっちゃったキンパ美味しいキンパ美味しいうん、やったわーやったわーやったわー 学生も食べる全然食べるめっちゃ食べるあとこれは、うん、卒業するとき学校絶対食べるのえー、お父さんみんなでえどういうどうして弁当って感じえー、すごい涙出るよこれ茶ダメはねいろんなのあるいろんないろんな歴史思い出もあるしおも님은짜장면이싫어했을때와까면本当にお母さん <laughs> お母さんは、うん、짜장면を嫌いでした ことの歌もあるのよなんでかは、うん、あノスタルジックな食べ物なのねノスタルジックエモい食べ物エモいってわかるエモいゆか、ゆかとこ。まあだからそういうものなのよ、お茶ラーって。だから韓国人がすごいいろんな意味がある。うん、大事にしなきゃ。 そう一本一本が超長い麺を切んないでずっとほろろ食べるのが韓国のあれだからああこれすごくないこれすするとさうって辛さくるよね、うん、韓国の好きな食べるのでレンキング入るうん入る入る一は何カンジャンケジャンになりそうえすんちゃん好きうんあんま好きじゃない生好きじゃないああ美味しいカンジャンケジャンまだ食べたことない これは茶ダメはどう何番に入るちょっとうわあれめっちゃ食べてたよそれを言われちゃったら5本指に入れないといけない <laughs> でも本当に美味しいあのしのコぼかなと同じのあるから、うん、食べたかったらみつと一緒に行ってみてよ、うん、美味しいそうかあどうだったかねそうバーチャル RM とデートそうそう <laughs> また絶対食べる真のアーミーになった気持ち <laughs> あカップラーメンも出てるチャパゲティって言うけどあチャッパゲティ、あん あ聞いたことあるえ食べたことある食べたことない <laughs> じゃあこれからかすみをいっぱい案内してもうちょっとね本当の網に作ってほしいですね <laughs> そうですね、うん、いつ食べるの朝朝そうだね朝は重いね朝は重いねこれ食べれながら、うん、これの歴史も分かったしうんうんうん어머님은짜장면たごはし하っ어 어머님은 아, 조금만 때 가래 어머님은 어머, 님은 짜장면이 짜장면이 싫다고 하셨어 싫다고 하셨어 정자 보컬 세로 어머님은 짜장면이 어. 아, 싫다고 하셨어 세로 어머님은 짜장면이 싫다고 하셨어. 세로. 어머님. 어머니 세요 짜장면이 말만. 마셨어. 실토로 마셨어. 오케이 잘해요? 자, 그래 나아야아니 짜장. 그래요? 짬뽕. 그래요? 아. 아. <laughs> 한수유한수유네하이한수이가스키아이카가스키아이카가아아이카밑에遠距離恋愛だねそうこの年で遠距離恋愛백종원아아아